ئەم کاتەتان باش هاوڕێیان ئەمجارە باسی مەوقعێک کەکەم ناوی ئێرت ئێکسپلورێر ئەم مەوقعە مەوقعێکی زۆر باشە هەموو لوکیشنەکان تایە لوکیشنی هەموو وڵا هەموو عالم مەوقعێکی ئەمریکیە هەروەها مەجانە دەتوانین بە ئاسانترین شێوە سەتەلایتی مەیجد دەستکەوێت هەموو قەمەر سناعەکانی تایە ئەم مەوقعە قەمەر سناعیەکانی تیایە ستا بزانین چون بتوانین لە قەمەر سناعیەکەی ئەم مۆقعە ڕسم وەربگرین سەرەتا دەتوانم مثلا لێرە ئەدریس پلیس دەتوانم ناوی ئەو مۆقع بنووسم کە ئەمەوێت ڕسمی بگرم یان لەسەر ڕسم سەتەلایتەکەی بێنم یان خۆم نزیکی دەکەمەوە و ئەو شوێنە تهدید ئەکەم مەسەلەن بێن بۆ مەدینە منەوەرە بێنین مەسەلەن بۆ وەی تهدیدی بکەم نورت و سارت و ئەوانەی بۆ زیادەکەی ئەگەر مەسەلەن ئەم مەوقعە و بەدڵ نەبوو مەوقعێکی کە هینکەی کلێر کۆردینەیت هەمووی هەمووی ئەسڕێتەوە گەرەتەوێ مەسەلەن خاڵێک تەنها یەک خاڵ بسڕیتەوە ئەمە ئاوا مەسەلەم خاڵی پێنجی سڕیەوە ئەفوو ئەفوو ببینن ئەمە ئاوا خاڵی پێنجی سڕیەوە خاڵی چواری سڕیەوە ئەمەوێ دووبارە داینەم مەسەلەن ئاوا بەم شێوەیە سێ شەش خاڵم هەیە ئەمە ئیشەکەمە ئەمە نوێنەوە ئەمە سەتەلایت ئیمەیج لەسەر ئەمە بێنم بین سێرچ فرۆم ئەمە کاتەکەی مثلەن ئەتەوێ لە کاتی 2000 تاوەکو 2010 ئایا چەند قەمەر سنایی چەند ڕسمی گرتووە بۆت دەریەکات ئەمە تەبعەن مانگەکانە ئەمە ئەم مانگانە بۆ ئەو بەحسانە دەشێ کاتێک کە مەسەلەن بەحسێکی زراعیت هەیە مەسەلەن مانگی سێ ئەتەوێ بزانی سەوزایی ئەو مەنتیقەیە چەندە مانگی چوار ئەتەوێ چەندە مانگی حەوت و هەشت چەندە گەرمایە ئەمە بۆ ئەو بەحسانە دەشێت تێین بۆ من ئەڵێم ئۆڵ هەموو مانگەکانم بۆ دەربکات تێین بۆ بە ئەمریکاوە ئەمە بەکاری ناهێنم چکە ئەمە ئەگەر بەکاریشی بێنی هیچ هیچ بۆ دەرناکات تەنها بەسی ئەمریکایە چین بۆ ئێرە لان سێت هەشت مەسەلەن حوت ئەمانە هەمووی هینەکەی بزانە و قەمەرسنائەیانەی کە تۆ بەدڵدا بزانی چۆنە ریزەڵتی خۆت تاقی کەرەوە بزانە کامە و بەدڵە بین بۆ ئەمە ریزاڵت ڕیزەڵتی ئەو شوێنانەم بۆ دەرەکات کاتێ کە ئیشم لەسەری کردووە سەیری کە ئەمەوێ ئیشی لەسەر بکەم سەیری ئەم شوێنە ئەمەوێ بزانم ئایا ئەم شوێنە ئەو شوێنە ئەگرێتەوە کە من ئیشم لەسەر کردووە ئەم ڕسمەی هێناوێتی نایگرێتەوە ها تۆزێک دەیگرێتەوە کاتێ کەواتە ئەمە من نامەوێت سەیری ئەمەکە ئەمە ئەگرێتەوە مەسەلا نەمەوێت بزانم ئەمە چۆنە ڵێ بەم شێوەیە ڕسمی ئەم شوێنە ئەگەر بمەوێ مەسەلا ڕسمی ئەمە بزانم چۆنە ئەمە سێر تۆزێکی شوێنەکە گرێتەوە کەواتە ئەمە زۆر باشە مثلەن ئەمە قەمەر سناعی لانسێت هەشتا ئەگەر بێم مثلەن ئەمە هەر هینێک و هەر قەمەڕێک و ڕسمی خۆی گرتووە و و بۆت دایەنە سەرەمە دوور ئەمە تۆزێک بەم شێوەیە سەیریکە ئەو نوعا و قەمەر سناعیانەیە کە ئەو ڕسمانەیان گرتووە ئەمە سەیرە ئەڵێ ئەم ئەم ڕسمەی گرتووە ڕسمێکی کەی گرتووە مەسە ئەمە منێت سەلێکتی یەکەم ئەڵێم بەم شێوەیە ئاوا دەریکە سەیر بەو شێوەیە ئەو ڕسمەی وا گرتیە بەو شێوەیە سەلێکتیەکە سەلێکتی بکە یەکسەر دەرەکەوێت ئەمە خۆیسی سێر دەتوانی دوو سێ ڕسم لەسەر یەک هەنکای داینەی هەروە دەتوانی سەیڤی بکەی ئەو ڕسمە کە بەدڵتا یان ئەوینە لەسەر دراسی تۆیە ئیشەکە سەرم دوانە سەیر ئەڵێم مثلەن ئەم دوانەم ئەم دووەم دانم بۆ سەلێک بکە تێی ئاد سکرینی بکە تێم ئاوا زوومی یەکەم سیڤ ئیمەیجی یەکەم بەو شێوەیە سیڤیەکەی ئەڵێ بڵێ ئۆڵ فایل مثلەن بەم شێوەیە گەر بتەوێت سەیری بکەی بەو شێوەیەمە ڕسمی سەتەلایتە سیڤ کرد لەناو موبایلەکەت لەم مەوقعە ئێرت ئێکسپلورەر هیوادارم سوودتان لێ بینی بێت خواتان لەگەڵ